աղանդա դիջերանդա հերանքանա զոննիվան երեջի հիրբիչանդա մույ բուխունա թամաշա աղանդա դիջերանդա հունա կուրվա քանարի կես բարախոր նավունա զոննա չադաղ վիրոշ վանձյան շոքա açmağa da Şirin şəkər dağ virus Dağ vi dağ vi dağ virus Dağların güzel sarhoş Bastaya açmağa da Şirin şəkər dağ virus manos. nişanda Buy bu hunar tamaşa Kakan gavri ceranda Her kana zunni van Diğer çihil biçanda Buy bu hunar tamaşa Kakan dağdi ceranda の許し